有时候太小心，反而会风声鹤唳，自己好像太着急。有的时候不经心，反而有意外风景。看看身边山和云，每一件事情都有两边原因，有两种以上的结局。每一段爱情有很多小事情，擦肩走或说不定。 着急，有的时候不经心。 放胆去爱，或是。 我们时常面临要不要的问题，里面有太多的考虑。So that is why 所以要自在爱爱，你要多留点空间，去想想和期待，放胆去爱，或是。